а баса насипа ау ертеңгі туулган күнүңө эмне белек қылайын? белек Өзің айтып жүрбөдүң десі бірақ сен бирөөсүн тандашың керек да айфон же сөйкө қайсысы? айфон менен сөйкө шубаны таңдаймын только сен шубанын бір чөнтөгүнө айфон салып қой, бір чөнтөгүнө сөйкө салып қой. э мен саға, біреуін эле танда деп атам шуба деген жоқ го мен бірді тандап атам шубаны тандадым Қаяқтан айтпаймын ишти постоянно ушундайсың